Buena gente, así pues. No Me sorprende la cantidad de veces que la palabra ¡Mandale ¿Eh? ¿Qué estás haciendo acá? No debes tocar la computadora. ¡Tenemos a Zamba! ¡Zamba! El Vargas. No vas a ir por las...